为抗衡美军精锐，中国空军对飞行员的训练越来越狠，而且速度越来越快。美国福布斯网站日前在报道中惊叹，解放军空军正在采取措施，加强对飞行员的空战训练，目的就是消除美军对解放军的一个关键优势，即美军战斗机飞行员的高素质。美媒这回还真的不是在捧杀解放军，他们说的一点没有错。中国当下所面临严峻的安全环境。 正迫使我军苦练杀敌本领，不仅只是中国空军、海军航空兵也在行动，随时给予任何对我国主权安全、领土统一构成威胁的敌人致命一击。东部战区微信公众号三十五日发文称，春节过后，东部战区海军航空兵举行大机群对海突击演练，海军航空兵某部出动歼轰七。 歼十六和大型预警机在内的多种机型，在强电磁干扰的战场环境下，采用超低空突防的方式，成功突破敌方封锁，对目标发动致命性打击。在此之前，由歼轰七和歼十六在内的十一架作战飞机，以前所未有的大阵势飞抵台西南部所谓防空识别区。另外，歼轰七还在歼十六的掩护下。 在台军所控制的东沙岛附近海域进行掠海攻击演练，让台军官兵见识了飞豹的凶狠。解放军综合作战能力的提高，不但对台湾军队形成碾压式优势，同时更是中国拒止美国军事干预台海局势的主要手段。原因在于，在这些凶狠的飞豹背后，还有庞大的东风家族在对美军航母战斗群驻亚太地区军事基地虎视眈眈。 只要局势稍有风吹草动，中国手里所掌握的这些杀手锏，足以让霸权主义者吃不消兜着走。面对中国所拥有强大的反介入、美拒止作战能量，美国的很多军事专家对美军是否有能力保护台湾，态度都非常悲观。原因正如美国专家梅慧林所言，今天美国在台海的威慑力，比朝鲜战争以来任何时候都弱。 美国虽然还是当今世界上唯一的超级大国，也拥有独步全球的强大战争机器。不过，托特朗普四年任期的福，今天的美军不但是世界上受疫情影响最严重的军队，同时受国家债台高筑的影响，军事开支受到的限制越来越严重。这些因素的出现，导致美军的装备规模和战斗力不可避免的遭到削弱。 相比之下，中国经济在经历一段时间的疫情干扰后，现在已经重新插上翅膀腾飞起来。受益于雄厚的经济实力，解放军的改革和武器装备现代化速度加快。在这一背景下，美国坚持干预台海局势的决心，已无法形成对北京武统台湾决心的下阻。中国不断得到提高的反介入、美拒止能力、网络和人工智能等方面的进步。 也在不断削弱美国在台海问题上的影响力。随着中国军事力量的发展壮大，即便是美军出手干预，也无法阻止大陆在有必要时武统台湾的决心。对此，美国前副防长弗鲁努瓦承认，一旦冲突开始，美国不能指望能够获得空中、太空和海上的优势，就因为解放军在反介入、美拒止作战能力的大幅增强。中国在做好武统台湾时。 应对美国军事干预做好充分准备。所以，虽然有西方军事专家认为中国至少需要五年到八年才能做好在应对美国军事干预的能力，但梅惠林却不这么认为。他说：“中国军方告诉我，他们将在一年之内做好一切准备。”中国大陆近期针对台湾的军事施压行动，从频率和规模上来看。 显然对和平统一已逐渐失去了耐心，面临重压的蔡当局近期在两岸问题上不断软化的态度，足以说明他们对美国的军事保护越来越没有信心。中国大陆在武统台湾问题上动真格的迹象越来越明显，对美国而言则是一个艰难的选择。一旦大陆真的对台湾动手，美国该怎么办？应该就是摆在拜登椭圆办公桌上最棘手的问题。 所以，很多美国专家都在提醒拜登，在北京准备好以武力统一台湾之前，白宫必须谨慎调整对台政策，以避免局势升级为战争。